パンパイトイパイパイちゃんを使ってラーメンを作りましたナスをねこの豆ご飯グリーンピースをねでこれはネギ後で入れますけどもねじゃあ食べていきましょうチャーシュー麺みたいだなすべしてすべしてれで。 なんじゃこれうんうめえ塩ラーメンとはまだ違うんだよな味噌とも当然違うし鶏ゃんのうまさだもんなこれうまいよ 私もさ豆ご飯 どうぞあうん、肉が入るとうまい 非常にうまいです 豆ご飯もね、子供の頃は好きじゃなかったんですよ。なんでこんなもん入れるんだって感じで。ところが、大人になったら美味しく感じたですね。ラーメンなんかでも、昔はニンニクなんか入れなかったんだけど、今はニンニク絶対欲しい感じですよね。やっぱ好みが変わってくるんだよな。 あんまり外でラーメン食べることはないんですけども若い頃はラーメンよく食べましたねラーメンの材とライスと餃子これが当時のラーメン屋でしたねラーメン屋中てラーメン屋行くと殺の。れました ホワイト生姜生姜じゃねえわ胡椒だホワイトこれだけでもね一味違うんだよなうんこれはうまいわ やっぱりね、好きなラーメンは、天下一品ですね、あそこのこっち、食材、ニンニク多め、頼むんですけどね。うまいなぁ。 昔ね、シンガポールに行ったことあるんですよ。そこで食べたラーメンが、すごいあっさりしてるのに、なんか、美味しいんですよね。あれ、まだ記憶に残ってるもんね。全然こっちじゃないんだけど、あっさり系なんだけど、あれは本当に記憶に残る一杯だったな。 うわ卵があった半熟そうこれね一口で入らないですよね各関節症なんで口が大きく開かないんだよなそんなことしたら君が取れちゃううんこれはうまいわ もう一回 昔あるラーメン屋さんに入ったんだけどそこは塩ラーメンが有名な店でね塩ラーメン食べたんですけどほんとうまいと思ったなでお客さんいっぱいなんだけどカウンターのお客さんがラーメンの材料材料材大を頼んでましたねすげえなと思って ごめえ本当にノンアルコールだっていうぐらいうまいんですよね 豆ご飯ももう、あと一口だ。うちのばあさんがね、先日かな、戦争の時に学校の先生の家行って勉強したって言うんですけど、その時に豆ご飯をね、弁当に持って行ったらしいんですけど、それがもう、美味しくて、って言って、それまあ、おかずなんて大したもんないですからね、豆ご飯が美味しかったんでしょうね。 なかなかね、豆ご飯が好きな人って限られてるかな。今の時代とは全然違う作りだったんで、そうなんだろうな。うん 先生ごはんまあ、というわけで。 んとか実解除になりましたけどやっぱりみんなストレス多かったのかな俺、ね、ひまわり茶は東京の次次の商売のうまいもんをいっぱい食べたいと思ってるんですよね スープも美味しいね昨日本当はね飲酒しないとダメだったんだけどもう夕方蒸し暑くてね我慢できずに飲んじゃったんですよそしたら次の日飲みたくなってで K の酎ハイとか全部飲んじゃったんですよねでもうまかったな 食べてない今日はな美味しいものを食べるぞ元気なそれが俺の心情ですそれでは今日もごちそうさまでした